Hola, me acaba de llegar mi Cubox I i4 aquí está vamos a abrirlo tiene mucho unicel vamos a un lado todo el unicel Vemos una caja, dice Dice aquí que es un cubo 4P, una tarjeta de memoria de 4 GB. Mm. y tiene un cargador de 3 amperes ¿Se ve? Ahí está. Ahora vamos a abrir. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué el ¿Qué es esto? Una tarjeta. Para comenzar. Y aquí atrás dice que envío un cupón a un amigo. Si alguien quiere este cupón, puede mandarle un correo. este el cubo en color rojo, como lo habíamos pedido. De este lado hay un, no sé qué sea, el lector infrarrojo, un puerto USB. Aquí están los conectores. De corriente, tarjeta de red, Mm, HDMI, micro SD, no sé qué sea este, los USB, SATA y este, Vamos a ver si trae la tarjeta micro SD. Ah, aquí hay más. Un cargador. un como cualquiera en el modelo de 5 volts de 3 amperes y el conector mm, aquí viene la póliza de garantía alcanza a y otra tarjeta. Vienen dos tarjetas. Entonces viene. Me falta la micro SD. Esto es lo que hay aquí. Vamos a ver si aquí viene la micro SD. Ah, mira aquí abajo dice. El modelo el y 5 volts a 3 amperes igual que el, que el cargador aquí está la micro SD adentro vamos a sacarla no sale bueno, después vemos cómo sale es todo por ahora este es este que me Es muy pequeño. Comparado con el unicel, son dos pedacitos de unicel. Adiós.